Мен дөт күнті кейчінер, Күнтә қодыныр, күнті мана бақытшы өтендер бастайыны, темі танақ хүрмен көрі аста батықшыта өлже, онген дүрін сақты олан шаран қарыл ұстан өнді әрін царын неге төвірен, ауы ежін некес нерен, царын нерен сән саяқын бәтсі Ода мана кезәңкі ежін дұн тадынды қарияла келені торон олой хаврене сардане донгадай ханасыла десіксіне жейніне хаврене сардане санагадай Anasıyla desek saneceğini Havrinay sarada ne sana ganay Ülele manxana toron yolu Yürüne yaskan dini dongan Üvreledi seksen eceğini Görüne yazgın dene sana gana Üvreledi seksen eceğini Бурулай халысын иргидирин Бурхсана модоняны халай Бурхсанай модоняны чигін. едем остановка яла хитанаялап олеген юсана саня